amiket kiteszek Afteres a kocsi, amit vezetek Afteres a pulcsi, amit viselek Afteres a... az after Látom afteres a dáda Afteres a Gucci De a legafteresebb az a Pixa bácsi De a legafteresebb az a Pixa bácsi Az a Pixa bácsi ha elmúlik az ég, majd elhiszed Hogy neked sem lesz több aftered Ha elmúlik az ég, majd elhiszed Hogy neked sem lesz több aftered Hát emlékszem Sittes, nekivom az összes röspanom Dollár megborúzhatja magam Afterosba rakom Mert afteres a Prada Afteres a Gucci De a legafteresebb Az a Pixa bácsi De a legafteresebb Az a Pixa bácsi az a Pixa bácsi, Pixa bácsi Ha elmúlik az ég, majd elhiszed, Hogy neked sem lesz több aftered ha elmúlik az éj, majd elhiszed Hogy neked sem lesz több aftered Hát aftered